ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው በስሙ ጀምር በስሙን ጨርሰው ያምርባቸዋል ሱና ነቢ መንገድ አድርጎ ያምርባቸዋል ሱና መረጠልን ክሰው ያምርባቸዋል ሱና ለነቢዩ ሱና ያምርባቸዋል ሱና እየተንገበገበ ያምርባቸዋል ሱና ኢማን በልቡ ላይ ያምርባቸዋል ሱና ሁሌ እንዳበበ ያምርባቸዋል ሱና ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሐዘኑን ደስታ ያምርባችኋል ሱናው አሱና ፈረስ ያምርባችኋል ሱናው ጋላቢው ታደለ ያምርባችኋል ሱናው ሐሳቡ ሲደርስ ያምርባችኋል ሱናው በሱና ፈረስ ላይ ያምርባችኋል ሱናው ገሰገሰ ያምርባቸዋል ሱናው ምንኛ አማረ ያምርባቸዋል ሱናው ጀነት የደረሰ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባችኋል ሱናው ወደ ሙሽሮቹ ያምርባችኋል ሱናው እስኪ ተመልከቱ ያምርባችኋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምርባችኋል ሱናው መስለዋል ለሁለቱ ያምርባችኋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምርባችኋል ሱናው የእስልምና አርማ ያምርባችኋል ሱናው በእነርሱ ላይ ታየ ያምርባችኋል ሱናው እንጉዲታ ይሰማ ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ am răbaciu al sunau Mușărită, mușărau, i-am răbaciu al sunau Mușărită, mușărau, i-am răbaciu al sunau Mușărită, mușărau, i-am răbaciu al sunau I-am răbaciu al sunau I-am răbaciu al sunau I-am răbaciu al sunau am răbaciu al al ያምረባቸዋል ሱናው ሰርጋችሁም እንዲሆን ያምረባቸዋል ሱናው በነቢዬ ሱና ያምረባቸዋል ሱናው ትዳራችሁም ሰላም ያምረባቸዋል ሱናው ሆኖ እንዲጸና تكسوا منديهن يا رباك سنة بنبي سنة يا رباك سنة سنة يا للبد يا رباك سنة عطيبة ومشكلة يا رباك سنة مشريت مشراو يا رباك سنة مشريت مشراو يا رباك سنة مشريت مشراو يا رباك سنة ሙሽሪትም ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሀብታሙ ተጠርቶ ያምርባቸዋል ሱናው መስኪን የሚቀርበት ያምርባቸዋል ሱናው የሆነ እንደሆነ ያምርባቸዋል ሱናው በረካም የለበት ያምርባቸዋል ሱናው ከድግሶች ሁሉ ያምርባቸዋል ሱናው የተጠላ ድግስ ያምርባቸዋል ሱናው የሰርግ ድግስ ነው ያምርባቸዋል ሱናው ተብሏል በሐዲስ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ለምን ስትጠላ ያምርባቸዋል ሱናው ምንድነው ምክንያቱ ያምርባቸዋል ምስኪን በር ቆሞ ያምርባቸዋል ሱና ሀብታሙ መግባት ያምርባቸዋል ሱና ትጥልቷል ብላችሁ ያምርባቸዋል ሱና አትቅሮ ድግስ ያምርባቸዋል ሱና ነቢ ግድ ያምርባቸዋል በሐዲስ ያምርባቸዋል ሙሽሪት ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ተጠልቷል ብላችሁ ያምርባችኋል ሱናው አትቅሮ ድግስ ያምርባችኋል ሱናው ነቢ ግድ አርገዋል ያምርባችኋል ሱናው ነግሮ በሐዲስ ያምርባችኋል ሱናው መሄዱ ግድ ነው ያምርባችኋል ሱናው ጥሪ መመለስ ያምርባችኋል ሱናው ሐራም ከሌለበት ያምርባችኋል ሱናው ሚያሳንስ ያምርባችኋል ሱናው ዲኔ ሚያሳንስ ያምርባችኋል ሱናው እርሱ ጎዶሎ ነው ያምርባችኋል ሱናው ነውር የሌለበት ያምርባችኋል ሱናው ዲናችን ሙሉ ነው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ያምርባቸዋል ሱናው